I el que es fa amb aquesta guia doncs, és intentar que la contractació pública sigui una contractació que incorpori criteris socials, que incorpori criteris ambientals, que protegeixi els drets dels treballadors, que doni més lloc a la petita i mitjana empresa, que això és una cosa important, que respecti criteris d'igualtat de gènere, de conciliació familiar. Eh, per tant, ja dic, estem davant d'una de les eines més avançades que tenim en aquest moment a, a Catalunya i al conjunt, i al conjunt de l'Estat.